guys, welcome back to my YouTube channel. So today we're in Jollibee. Ah. So we're just gonna do mukbang with Jollibee. So here's Wenzel. Pagpasensyahan <laughs> nyo na. Nawala na po siyang kumain. So ito po yung ano, nerd. ka dyan? Kala, binubigyan mo ako kung eh. guys, let's go! guys, tomorrow's New Year. Pilipinas? Yeah. Happy New Year. I'm, ano, angry. Nagmang, para ba akong tao dito? Sige, ginagawa. Hmm? po ko, na ano, balit siya guys. Stress siya. Stress ako depressed. Stress best, hindi depressed. So, pag depressed ako, din ako kumakain yan. Charot. Nabusog ako dito. Let's see. Pagkuha ko, pagkuha ko talaga ng ano, cup, ininom ko na agad yung ano. Kuweba yun na lang. Hmm. Pero... Mm-hmm. Kumain na kami kumain, guys. Parang bulis naman ito na nilagdan No, unting kaya may sagot. Ang dilim mo, best. Pitin ko kasi nag-beach kami guys. Kahapon. She met her boyfriend. Wait, wait. Galing mo na kapanas. Si jokes lang hindi yan. Bago. Nasaktan ako doon. Kanya totoo talaga. Hindi Tatawa ko ito, pinapanood pala ni Mike itong vlog mo. Mm -mm. Nagkita niya daw sa YouTube. Mm. Ay, Mike, kung napapanood ko, hindi ko sa'yo. Si, ano, si Wanda yung kaibigan mo. Mag-hi ka naman sa friends mo. Wala na yung nangungulit palagi. Wala na yung nag-aasal. Magpaalam mo lang. Nangasal yung palagi. Magpusto. Ko. Nakita niya lang. Yung pinanood niya, yung spicy ata. Tapos yung ano, yung weird food. Sorry. <laughs> Oh my God. Nakalimutan ko ng kanin ng restoration. Level. Tawa ka ng tawag. adik ako sa ano. Ano doing? Ano guys? Napapayaan mo kasi yan. Mali yun guys. Gravy to. Mm. Yung buto na nga lang. Wala Pilipino kanina. kaya mo. Laki sa akin ito. Kasi ano laro sa kanya. Yung ano kasi yung, yung drumstick yung gusto ko kasi hindi ganito. skin niya lang yung gusto ko pag ganito. Yung makusto, makusto, makusto, makusto, makusto, makusto, makusto, makusto, mababa yung ano ko, BP ko. Hanapin mo. Mababa, bes. Parang, di, parang wala akong blood doon. Nag-agula. Tawag lang sa weight. guys. Laka na naman. Naktan mo? Naktan ko. Kunti na lang. Bala ko pa pa magpapit magpapicture kay kailangan nila kasi sexual. <laughs> magpapicture? Jokes lang. Hindi mo pa magpapicture? Ha? Walang yun. sekolahan carpool tennis shoe kondom jet know air expensive. Hanggang. Lalong ano, kumawa. Final! Finally, guys, natapos nila ako. Wala, finally, guys, natapos nila ako. Pero mumaya pa ako. Alam niyo ba bawal yun, guys? Ayan, tapos na kayo. Baka magliglamo pa kayo. Ini sa akin, oh. Uy, huwag ka nga. Kakatapos ko lang kumain.